жашоодо нурлануу колдонулат баарыбызга термос белгилүү аны суусундуктарды тамак ашты ысык бойдон сактоо үчүн колдонот термос эки дуалдан турган айнек идиштен турат Дуалдар ортосундагы аба сордурулган идиштин ички жана сырткы бөлүктөрү металлдын жылтырак катмары менен капталган дубалдар ортосундагы аба жок болгондуктан конвекция жана жылуулук өткөрүүлүк дагы жок идиштин дубалдары жалтырак катмар менен капталган үчүн дубалдары энергияны чагылдырат ошол себептен ал нурлануу аркылуу берилет